<laughs> අම්මට තිරි මාස්ක නෑනේ චාපි ඕ කියන්න අම්මට තිරි මාස්ක නෑනේ පොඩෙන් මලි පොඩෙන් ඔමෙන් ඔබ තින්න ඔබ තින්න ඔමෙන් ඔමෙන් ඔයද තුවා නේලෝ ඕ කියන්න මල්ලි පැට්මෑන් අම්මට සිරි බැට්පෑන් අයියා ප්‍රතල්ලෝ මොකද වෙන්නේ බැට්පෑන් ප්‍රතල්ලෝ මගේ මේ බැට් මොබයිල් එකේ ස්ටෝනේ මල්ලි කවුද ඉස්සේ ප්‍රතල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ මේ බෙස් පූණක් දාගෙන මොකද කරන්නේ මේ අම්මට සිරි වහිනවත් එක්ක කුඩයක් එහෙම දිනවද ඔයාලා ප්‍රතල්ලෝ අම්මට සිරි මේ රෙද්ද එදා වලියදි මේ මේ මේ මේ හොදන්න දැම්මා තාම නෑනේ වේලුනේ අන්න අරන් ආවේ හරියට මම අන්න අරන් ආවට ඕන්නම් එන්න යටට යටට එන්න යටට දැන් මම වෙන්න රෙද්දෙන් තමයි මගේ මේ ඇඟ කව කරගන්න අත රෙද්ද කියන දරුවා ඔයාගේ රෙද්ද රෙද්ද කොයිද මං හිතන්නේ රෙද්ද වෙලේද ඊ වැලේ ඊයේ වැස්සට අහුණානේ මල්ලි එක මේ තාම නෑ අප්පාට අන්න අරක මේ ඔයාගේ අර මොකක්ද අර වණ්ඩියේ ඒකස්සේ පේන්නේ නැති වෙයිනේ අපි මෙතන ඉන්නට ඩයකෙන් නැගගෙන හරියයි වගේ ආ නෑ මල්ලි මේක මේ ප්‍රින්ක පින්ට් එකෙන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මේ ග්ලව්ස් එක දාපු ඉඳලා ඒක වැඩ කරන්නේ ඒක මේ ආ ඒක තමයි මේක තමයි බැට් මොබයිල් එක ප්‍රතල්ලෝ ඔව් මේ වැස්ස දවසට මේක තමයි ඉන්නේ ආ ඒ මසින් නේද කියන්නේ මේ වැඩේ කියන්නේ මේ මේ හිල්ද බැට් මොබයිල් එක හිලද්ද හෙලෝ ඇඟ තෙමෙනවනේ ආ ඉතින් බාලබඩු දාලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ප්‍රතල්ලෝ නෑ නෑ නෑ නෑ මේක සැරේ වැඩ දෙක තුනක් කරලා මම නාන්නව ටයිම් එක නෑමලි උඩේද ජොබ් එකට යනවා රැට මේ වැඩ ඒකයි ආ ආ ආ හරි දැන ඉස්සරහට වෙන්න ඕන ලොවෙත් අම්මට දිරි වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ යන්නේ ඉස්සරහට මොකද වෙලා තියෙන්නේ එන්ජින් හිර වෙලා අම්මට උඩු කැම්මත් තමයි අලිය මාස්ට් දාගන්න හරි හරි මාස්ට් එක දාන්න මාස්ට් එක දාන් ඉන්නේ ගණන් අවුලක් නැහැ ෂේප් ෂේප් බලන්නකො මේ වැස්සත් පටන් ගත්තන එකපාරටම ඩෑන් එක ගන්න මගේ මේ ජෙට් එකකින් උගන්නවලි කලින් මේ මගේ වැස්සට අකුණක් හදනවා ආයෙත් අයයි මේ කොහේ යන ගමන්ද මේ දැන් ආයි රස්තාවට යන ගමන්ද ආමලි අම්මට මම සිරවට කොහෙද යන්නේ මල්ලි මොනව කරන්න මල්ලි වෙන්නේ මේ මම මේ ආවා විතරයි ෆ්‍රතල්ලෝ මේ කරකි කරකි බලනවා මේ බලුවේ මොකක් හරි කරගන්න සෙට් එකක් එක සෙට් වෙන්නවත් කවුරුත් නැහනේ මේ මල්ලි මේ මේ අඳුර නංගිලා නේම දැක්කේ නැද්ද වැඩිපුර නංගිලින් තනක් එනවා ඔයා මේ නංගිලා කතා කරන මම මේ කොල්ලෙක්වත් ඔයා ගත්තේ මේ ඔයාව දැකලා ඩක්කලා කතා කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි අපිව දැක්කම මෙතන සිවිල් වැසිය දුවනවානේ අප මේ මේ ලෝකේ හරි හරි හරි හරි හරි හරි වික්ක වික්ක වික්ක වික්ක හරි හරි හරි අතරම් කණ්ඩා යන්න බං හිතන්න මේ වැස්ස නිසා ලිස්සුව ගැන වෙරද හරි හරි හරි හරි හරි හරි හරි හරි මේ යන් යන් ප්‍රතෙල්ල කණ්ඩා යන්න එනවා පොලිසිය පස්සෙන් යන් යන් යන් යන් යන් යන් ආ මගේ බැට් මොබයිල් අම්බෝ අම්බෝ බැට් බැට්මෑන් එක්කෙනි මෙට්ටු කමන්න බෑ මල්ලි අම්බෝ යෝ ෆ්‍රතෙල්ලෝ මේ අපි දෙන්නම කෙලවෙන්න යන්නේ යමන් යෝක පෑගපන් අන්න මෙහෙම කරමුද අපි එක සැරේට එක තැන බෑහල නතර කරලා පැනලා දුවමු හරිද කොහෙද දුවන්නේ ඒක වෙන්නේ මල්ලි අතවුඩු බත්තන් මේ ජවාලක තියෙන ආ බැට්මන් බැට්මන් මල්ලි මේ මේ මේ බැට්මන් අර පැත්තට දිව මල්ලි අතින් දිව බැට්මන් මේ බලන්නකො මේ මේ මල්ලි මේ ඔයා බැට්මන් වශයෙන් තමයි බැට්මන් මල්ලි මෙතනින් දුවන් ඇවිල්ලා කොක්ක ගහලා උඩට නැග්ගා අම්මල සිරි එහෙමද කියන්නේ වාගේ ඔයාගේ කොන්ඩේ පාටින් මට පේන්නේ මේ. අවුලක් නැහැ. මම දැනගත්තට කමන්නේ අපි ෂේප් එක එක කරගෙන යමු. ඔයා බැට්මෑන් කියලා මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ ෆ්‍රාතෙල්. ඔයා බය වෙන්න එපා. දන්නවද? අලි ඔයාගේ කොන්ඩේ පාටින් මට පේන්නේ මේ. අවුලක් නැහැ. මම දැනගත්තට කමන්නේ අපි ෂේප් එක එක කරගෙන. බැට්මෑන් તો බැට්මෑන් නම් උඩින් තමයි ගියේ මල්ලි මේ. මම නම් සාමාන්‍ය මිනිහ. කියන්නේ නැහැ ෆ්‍රාතෙල්. ඔයා බය වෙන්න එපා. දන්නවද? අම්මටසේ බඩු මාට්ටුවගේ ඕ මහා බාට්ටු මාට්ටු අයෝ මේ මෙතන සුදුරුණු පොටි කරන්න එපා අපිත් මේ මේලාට